Prediksi kehidupan Sokyung setelah mengetahui jika Sim Suryon adalah ibunya. Sokyung adalah salah satu karakter dalam drama Penthouse yang selalu membuat penonton jengkel dan kesal dengan tingkahnya yang kurang ajar. Sokyung juga merupakan salah satu karakter antagonis dari drama Penthouse. Selain itu, Sokyung merupakan seorang siswi yang suka membuli teman-teman di sekolahnya terutama Min Sol Ah dan Berona. Sokyung juga selalu mendukung orang yang akan menguntungkannya dalam hidupnya. Sokyung juga tidak takut dengan siapapun karena sifat arogannya tersebut. Jika sebelumnya pada season 1 dan season 2 Sokyung selalu terlihat jahat dan salah satu karakter yang paling diinginkan untuk menderita karena kejahatannya. Namun kali ini pada season 3 banyak penonton yang justru merasa kasihan pada Sokyung dan mengharapkan kebahagiaan Sokyung. Hal ini karena terbongkarnya fakta jika sebenarnya Kyung adalah kembaran Min Sol-ah dan anak Sim Suryon. Selain itu, Kyung juga ternyata adalah korban dari kejahatan Jo dan Tae selama ini. Kyung juga diadu domba dengan Sim Suryon oleh Jo dan Tae yang menyembunyikan fakta terkait Kyung. Setelah terbongkarnya fakta ini, banyak yang mengharapkan Kyung menjadi orang yang lebih baik dan bisa hidup bahagia dengan ibunya. Harapan penonton pun berbuah manis karena Sokyung akhirnya memberitahu Sim Suryon sebuah rahasia besar yang dia ketahui dan dia simpan selama ini, tentang Chon So Jin yang membunuh ayahnya sendiri. Sokyung sedikit demi sedikit berubah menjadi pribadi yang baik setelah mengetahui kebenaran tentang siapa orang tuanya sebenarnya. Sokyung sepertinya akan kembali bersama Sim Suryon dan akan membantu Sim Suryon untuk mengalahkan Jo Dante dan Chon So Jin. Karena Sokyung juga pasti mengetahui sesuatu yang buruk terkait Jo Dante. Seperti yang kita ketahui, Sokyung adalah salah satu karakter yang licik dan cerdik dan pastinya dia tidak akan meninggalkan sesuatu yang menguntungkan buat dirinya. Sokyung pasti akan memberitahu Sim Suryon terkait sebuah rahasia seperti halnya dengan rahasia Chon Sojin. Sokyung sepertinya akan hidup bahagia setelah itu bersama dengan Sim Suryon. Berdasarkan beberapa scene yang beredar kita bisa melihat jika Sok Yung merubah penampilannya dari yang sebelumnya. Sepertinya scene yang beredar itu adalah waktu beberapa bulan atau tahun ke depan. Karena penampilan Sok Yung yang sangat berbeda, selain itu Sok Yung juga terlihat berbicara dengan dua anak perempuan yang mengenakan seragam sekolah. Sepertinya Sok Yung akan mengajar vokal di SMA Chong Ah. Meskipun pada episode 9 sebelumnya kita melihat Chon So Jin resmi menjadi direktur Yayasan Chong Ah, namun sepertinya hal itu akan berbalik pada episode 10. Yayasan Chong Ah sepertinya akan kembali ke tangan Sim Suryon setelah skandal Chon So Jin yang membunuh ayahnya sendiri terungkap ke publik.